pasauli brūk, nepūlies vienalga sabrūks. Ļauts no nelaimes smūk, neturi cietā pat viņi mūks. Pasaules brūkošie stabi, tāpat tos cilvēkus ķers. Neļaus tiem justies labi, cilvēki pēc labiņa tvers. Pasaulē glābiņa nav un nebūs. Tik vien esam kā paši. Centies uzreiz labāk nekļūt. jāiztur pasaules brukšanā braši. Pasauli brūk, nepūlies vienalga. neķers, neļaus tiem justies.